Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Foi anunciado o Omega Rugal para o Top 15, então hoje vamos jogar com o Rugal aqui no Top 2002 Elite Deathmatch. Começando por Crisálide! E agora, Goinitz. Sá, kami ni i ということはそれだけか。ここですか。深いぞ。ウェイだ。ウェイ。遅いですね。遅いですね。どうですか。

E agora diz! Yo, me me! Round one, fight! Let's Let's do it! Let's do it! Let's do it! É isso aí! E agora, zero! Agora é o duelo dos bigodudos. こういう時間は楽しいものだなラウンド fight! ぬるいなうざいかったレッツヒレッツヒレッツヒうざいかったよっさんレッツヒレッツヒレッツヒうざいかった Bigode tem poder! E agora? Original Zero! no ar.

E agora, Ignis! 闇の支配者我こそ最強見事超えてみせろラウンドワンファイト ないぞおいレッドヒッレッドヒッレッドヒッカイザーおレッドヒッ中津だレッドッ E agora, Mirror Match! Rugal contra Rugal! Round 1, fight! <laughs>

É isso aí! E agora, o verdadeiro chefe do KOF! Sim, o gordão salva fichas! Chan! Vamos lá! <laughs> Vai, vai, vai, vai! <laughs> é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.